नमस्कार मैं Akash Kumar Yadav founder and CEO of e school हम टीचर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने घर से ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को पढ़ा सकें अपने वेबसाइट के अंदर हम आपको एक वर्चुअल स्पेस देंगे जो आपका वर्चुअल कोचिंग होगा ठीक है तो आप वो कोचिंग आपका 100 परसेंट होगा 100 परसेंट ओनरशिप आपकी होगी पूरा आपके कंट्रोल में होगा आपको छोड़कर कोई भी उसका यूज नहीं कर पाएगा फुल सिक्योर्ड होगा यूजर नेम पासवर्ड जो आपके पास होगा उसी से वो खुलेगा वही आपके ताले की चाबी होगी ठीक है आप उसकी मदद से कोई भी फ्रॉम कोई भी क्लास पढ़ा सकते हैं फ्रॉम नर्सरी टू पी कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाइए आप अपने टाइम के हिसाब से पढ़ाइए आप <coughs> जो भी फीस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं बस एक छोटी सी कंडीशन है सिंगल कंडीशन कि जो भी आप फीस लेंगे उसमें थर्टी परसेंट कमीशन कंपनी का होगा बस यही एक कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है हमारे साथ आपको हम अनलिमिटेड वीडियोस अपलोड करने के लिए देंगे आपको हम अनलिमिटेड लाइव क्लासेस लेने के लिए देंगे आप ले सकते हैं इसमें ऑनलाइन एग्जाम्स ले सकते हैं उसके बाद आप अपने जिस भी बुक से पढ़ाते हैं उस बुक को सेल कर सकते हैं बुक से जो भी कमीशन आएगा जो भी प्रॉफिट होगा वो हंड्रेड परसेंट आपका होगा उसमें कंपनी कोई भी चार्ज नहीं ले रही है ठीक है इसी वेबसाइट में आपको ई कॉमर्स इंटीग्रेटेड मिल जाएगा जब टाइम आएगा देन आपको ट्रेनिंग करा दी जाएगी और फंक्शंस को एक्टिव कर दिए जाएंगे ठीक है तो आप वहां से भी पैसा कमा सकते हैं आप अपने लाइफ में अगर कोई अपना पर्सनल नोट्स बनाए हों तो उसे सेल करना हो उसे भी हम हेल्प करेंगे कि आप ई बुक बनवा लें उसका और ई बुक को सेल करें हमारे प्लेटफॉर्म से कहीं बाहर आपको जाना नहीं है सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा ठीक है और कमीशन केवल आपका मंथली फीस पे जाएगा ठीक है और वो भी फीस कैसे आपको मिलनी है वो मैं बता देता हूँ सपोज दैट मैं एक स्टूडेंट हूँ मुझे मैथ का टीचर चाहिए और आप एक मैथ के टीचर हैं ठीक है तो मैं आऊँगा वेबसाइट में बहुत सारे टीचर्स होंगे मैथ का सबका मैं डेमो देखूंगा सपोज दैट मुझे आपका डेमो पसंद आ गया उसके बाद मैं आपको आ, आ, आपका फीस देखूंगा आपका फीस जो होगा मंथली वो मेरे बजट में हुआ आपका लैंग्वेज मेरे लैंग्वेज से मैच कर रहा है आपके पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लगा देन मैं पे करूंगा ऑनलाइन पे करते ही instant instant within a second seventy percent आपके अकाउंट में जाएगा और थर्टी परसेंट कंपनी के अकाउंट में जाएगा ठीक है ये सारे एडवांस होंगे ये एक महीने का फीस होगा अगले महीने अगला महीना लगने से एक दो दिन पहले ही बच्चे को फिर से पे करना होगा तब वो आपकी क्लास को कंटिन्यू कर पाएगा ठीक है और <clears throat> आप इसमें <clears throat> अपने मर्जी से पढ़ाइए देखिए हमने तो ये दे दिया सारे फंक्शंस कि आपको वीडियोस भी अपलोड करना है आपको लाइव क्लासेस भी लेने हैं ऑनलाइन एग्जाम्स भी लेने हैं बट ये डिपेंड आप पे करेगा कि आपको करना क्या है आपको केवल लाइव क्लासेस लेने हैं आप केवल लाइव क्लासेस लीजिए आपको केवल वीडियोस क्लासेस लेने केवल वीडियोस क्लासेस लीजिए आपको दोनों लेने हैं आप दोनों लीजिए हमें कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि जो ड्यूटी होगी आपकी कि बच्चे को सेटिस्फाई करना होगा अब बच्चे को सेटिस्फाई करने के लिए आप कौन कौन सा टूल्स यूज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा ठीक है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आप अपने ब्रांड के लिए पढ़ा रहे होंगे आप अच्छा पढ़ाएंगे आप बच्चों को सेटिस्फाई रखेंगे तो आपके पास बना रहेगा बच्चा ठीक है और अब मैं दो वीडियोज़ आपको और अलग से दिए जाएंगे जो फर्स्ट प्रोसेस होगा आपका वो प्रोफाइल बनाना होगा ठीक है हमारे वेबसाइट पे आकर अपना प्रोफाइल बना लीजिए उसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएगी दूसरा प्रोसेस आपका ये होगा कि अब आप अपने कुछ डेमो वीडियोस डालिए कुछ मतलब एक दो ना डालिए कंटिन्यूस डालिए जब तक आपको अच्छे खासे बच्चे ना मिल जाते हैं दस मिनट पंद्रह मिनट का वीडियो डालते रहिए हफ्ते में कम से कम दो बार जरूर डालिए इससे क्या होगा हफ्ते में दो बार डालेंगे तो गूगल आपको फेच कर पाएगा ठीक है और जैसे सिखाया गया है ट्रेनिंग में उसी तरीके से डालिएगा प्लीज बिल्कुल देख कर डालिए और एक बारी बस सीख लीजिए पांच मिनट का ही वीडियो है वो उसके बाद आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा दूसरी बात आपने प्रोफाइल बना लिया आपने वीडियो डाला ठीक है अब जो भी बच्चे देखेंगे आपको डैशबोर्ड मिलेगा जब प्रोफाइल आप बनाएंगे तो एक डैशबोर्ड आ जाएगा वहां पे आपको कितने बच्चे देख रहे हैं कितने ज्वाइन हुए सब कुछ दिखेगा वहां पे ठीक है तो आप उस पर कंटिन्यूस नज़र बनाए रखें और अपने वीडियोस डालते रहें ठीक है और वीडियो अपलोड करते समय बिल्कुल वीडियो अपलोड करने के बाद एक बार अपने से चलाकर जरूर देखें सही से चल रहा है या नहीं वीडियो क्योंकि बच्चा आएगा और आपने सही अपलोड नहीं किया है चलाया और नहीं चला तो वहाँ पे बहुत बैड इंप्रेशन पड़ेगा आपका तो प्लीज़ बनाने के अपलोड करने के तुरंत बाद सबसे पहले आप चेक करें नहीं चेक नहीं चलता है इसका मतलब कुछ आपने गड़बड़ किया है करने में अपलोड तो फिर से आप एक बार वीडियो देख लीजिए उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो देन आप हमें कॉल करें हम आपको यहाँ से बताएंगे कैसे कैसे करना है ठीक है बस एक बारी करना है और ज़्यादा नहीं अब <clears throat> तीसरा प्रोसेस क्या होगा एक बारी जब आपके पास आपके वीडियो से कम्युनिटी बन गई आपकी ठीक है जब कुछ बच्चे आपके मिल गए एक बैच में उसके बाद फिर हम आपको लाइव क्लासेस की ट्रेनिंग करा देंगे और फिर आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं उसके बाद आप अपनी मर्जी से फिर पढ़ाइए केवल लाइव लेना हो केवल लाइव लीजिए केवल वीडियो लेना है केवल वीडियो लीजिए दोनों करना है दोनों करिए पहले आपको सबसे पहला ड्यूटी आपका यह है कि वीडियोज डालिए अपने डेमो दस मिनट पंद्रह मिनट दो मिनट तीन मिनट का प्लीज़ ना डालिएगा कोई नहीं आएगा बिल्कुल बता दे रहा हूँ <clears throat> ऐसा करना हो तो एकदम ना करिएगा ये काम पंद्रह मिनट दस मिनट ऐसा डालिएगा वीडियो तभी कुछ होगा और कंटिन्यूस डालिए एक डालकर भूल मत जाइए प्लीज़ <clears throat> तो फिर जब एक बारी आपका कम्युनिटी डेवलप हो जाना है उसके बाद आप करिए जो भी करना है आपको लाइव लीजिए वीडियो लीजिए दोनों मन है दोनों लीजिए फिर आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ से बन जाएगी कि आप कैसे बच्चे को सेटिस्फाई करते हैं उसके बाद उसके बाद चौथा प्रोसेस ये है कि फिर जब टाइम आ जाएगा न्यू सेशन का फिर हम आपको ई कॉमर्स इंटीग्रेट कर किया ही गया है एक्ट एक्टिव कर देंगे ई कॉमर्स इंटीग्रेट किया ही गया है उसको एक्टिव करेंगे साथ में आपको ट्रेनिंग कर दिलाएंगे कि आपको बुक्स की प्राइसिंग फोटोज वगैरह कैसे सेट करने हैं कैसे पूरा डील करना है वो आपको करा दिया जाएगा ठीक है आपके कोई पर्सनल नोट्स होंगे तो हम आपको ई बुक जो बनाते हैं उनका हम आपको कॉन्टैक्ट देंगे आप उनसे ई बुक पहले बनवा लीजिए उसके बाद आप हमारी साइड से उसे सेल आउट कर सकते हैं ठीक है सारे ट्रेनिंग टाइम टाइम पे करा दिए जाएंगे आपको जैसे जैसे टाइम आएगा और एक काम सबसे ज़रूरी है वो आपको ज्वाइन होने से पहले करना है हमारा रिकोगशन सर्टिफिकेट वेरीफाई करना है आपको ठीक है देखिए हम कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह किसी से कुछ नहीं ले रहे हैं एकदम फ्री है ठीक है क्यों क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है ठीक है स्टार्टअप इंडिया का आप सभी ने नाम सुना होगा एक मोदी जी का इनिशिएटिव है ये तो जिसको भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी खोलनी होती है तो अगर आपका टेक्नोलॉजी अपने हाथों से बनाया हुआ है किसी भी टेक्नोलॉजी को आप कॉपी नहीं कर रहे हैं आप अपना हा, अपने हाथ से बनाइए टेक्नोलॉजी और वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में आप लगाएंगे अप्रूवल के लिए एक बार ये अप्रूवल मिल गया तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं प्राइस भी मिलता है टैक्सेस फ्री होते हैं बहुत कुछ होता है बहरहाल आपको बस इतना करना है कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस सर्टिफिकेट को जाकर वेरीफाई करना है कैसे करना है वो मैं बताता हूं स्टार्टअप इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए ऑफिशियल वेबसाइट क्या है startup India dot G O V dot in यहां पर जाइए उसके बाद आप नीचे जाइए वेबसाइट के नीचे जाइए और एक सेक्शन पे वहां पे आएगा validate D P I I T certificate इस बटन को आप क्लिक करिए एक नया पेज खुलेगा अब थोड़ा सा और नीचे करिए वहां पे होगा सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन लिखा उसके सामने एक सर्कल बना होगा आप उस सर्कल को क्लिक करिए ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट जलेगा उसके नीचे थोड़ा सा लिखा होगा सर्टिफिकेट नंबर वो आपको वहां पे डालना है अब सर्टिफिकेट नंबर आपको मिलेगा जो हमारा सर्टिफिकेट है जो हम आपको व्हाट्सएप पे देंगे उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाइएगा वहां पे कैपिटल में लिखा होगा D I P P eight five four three four मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है आप देख लीजिएगा मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मेरा सोना आप लगेंगे डालने आप अपने आंखों से देखिए यहां पे फिर आप उसको इंटर करिए देन आप क्लिक करिए सबमिट बटन सबमिट बटन दबाने के बाद आपका एक नया बटन आएगा सेव सर्टिफिकेट का सेव सर्टिफिकेट के बटन को दबाइए देन वो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आपका ये वेरीफाई हो जाएगा हमारा मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ ठीक है बट उसके बाद भी ये आपकी ड्यूटी है कि आप हमें वेरीफाई करें कि जेनविन कंपनी के साथ मैं जुड़ रहा हूँ या नहीं इससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और भी आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएंगे टीचर्स को तो इसमें हमारी मदद होगी देखिए हम आपसे कोई भी पैसा नहीं ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे किसी के नाम पे बस हमारा जो फीस से आएगा वही हमारा है बट आपसे भी हम एक मदद चाहते हैं कि आपके जान पहचान में जितने भी टीचर्स हों प्लीज़ आप उन्हें भी ये चीज़ रिकमेंड करें इससे क्या है उनका भी एक उन्हें भी एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का मौका मिलेगा साथ में हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी होगी जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी हमारी हम हम सबको उसका उतना ही फायदा होगा क्योंकि आप सबने देखा होगा आपके घर के आसपास जो भी बड़ा मार्केट होता है कस्टमर्स की भीड़ वहीं पे ज़्यादा लगती है तो ये भी सेम वैसा ही होगा क्योंकि वहां पे भी वैरायटी कस्टमर्स को मिलता है और यहाँ पे भी जब ज़्यादा टीचर्स होंगे तो वैरायटी मिलेगा आप ये ना सोचिए कि वो हमारे कॉम्पिटिटर होंगे बिल्कुल नहीं होंगे वो आपके हेल्पर होंगे आपके ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा क्योंकि वो भी एक आपसे अलग वेरायटी देंगे in sense of pricing in sense of quality in sense of everything क्योंकि आप दोनों लोग दो आदमी हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों लोगों में अंतर होगा और जहां अंतर होगा वहां वैरायटी क्रिएट होगी और कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे अपने आप ये बिजनेस का फंडा है तो <clears throat> अब आप और सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएंगी वो अलग वीडियो मिलेगा वो करिए कोई भी प्रॉब्लम हो देन आप व्हाट्सएप करिए आपको पूरा वहाँ से हेल्प किया जाएगा ओके धन्यवाद